हम्म हम्म मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह hmm. मुझे प्यार हुआ अल्लाह बरसात अल्लाह हाँ, यार क्या है यार हाँ मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह मियाँ हाँ, मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह मियाँ हाँ, मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह मियाँ बड़ी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मिया हाँ मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ अल्लाह मिया हाँ,